Salut! În uh, seara asta vreau să-ți vorbesc despre a recicla și mulțumesc Mirela pentru verb. Um, Mirela mm, spune, de exemplu, că a recicla nu mai are același înțeles ca pe vremuri și copiii nu mai sunt învățați în școli să recicleze materiale și să și câștige un bănuț uh, pentru lucrul ăsta și uh, cred că are foarte mare dreptate. Însă eu aș vrea să vorbesc despre a recicla în sensul metaforic, cum am putea să noi să ne reciclăm gândurile negative și să le transformăm în altceva, uh, chiar pozitiv. Pentru că din psihologie înțeleg că uh, întotdeauna când ai un gând negativ există un beneficiu în spatele lui. Uh, ia, poate te-am pus pe gânduri. Ce beneficiu ai atunci când gândești negativ? <laughs> Mi-aș dori să știu cum să reciclez gândurile negative. Am senzația că știu, dar nu cred. Pentru tine, ce înseamnă a recicla? Ceau!